ассалаумағалейкум еркін аға бүгін э, қазақстан бойынша э, қазақстанда алматы қаласында митинг болды тоғызыншы сәуір күні иә енді сіз э, мәслихатқа депутат болдыңыз ғой сізді көріп қалдық сол митингта онда не істеп жүрсіз депутаттар бара ма митинг <laughs> депутаттар митингке шықпасын деген заң жоқ қой бізде сол қоғам белсенділерімен бірге бардық өзіміздің талап тілегімізді жеткізуге көруге иә қандай митинг болды ол бұл енді қоғам белсенділерінің ұйымдастыруымен негізінен ырысбек сәрсенбаев ағамыздың ұйымдастыруымен өткен митингі бұл рұқсат, рұқсат берілмеген митингі болды себебі ә, қоғам белсенділері ә, негізінен осы мәжіліс сайлауына қатысқан кандидаттар өздерінің талап тілегін билікке жеткізу үшін Э, митинг өткізуге рұқсат сұраған едім бірақ үкімет рұқсат бермеді де э, содан митинг рұқсатсыз өтті сайлау әділ өтті ме сайлау енді э, әділ өткен жоқ көптеген заң бұзушылықтар арқылы өтті бассыздықтар арқылы өтті оның бәрі әлеуметтік желден, басқа да мына бақылаушылардан кандидаттардың сенімді өкілдері арқылы белгілі болды мынау митингінде негізгі тақырыбы осы сайлаудың әділ өтпегеніне байланысты болды бүгінгі енді мынау ұлтжанды азаматтар біздің халықтың арасынан шыққан ұлтшыл азаматтар жаңағы белсенді азаматтар болсын оппозициядан болсын өткізбеді ғой біразын өткізбеді сіз қалай өттіңіз мәслихатқа қалай өтіп кеттіңіз мен енді мәслихатқа сайлауға қатыстым сөйттім де өттім былай бір сөзбен айтсақ енді мәслихат сайлауына э, қатысу мәжіліске қарағанда әлдеқайда жеңіл болды ғой себебі ә, мәжіліске осы бүкіл алматыдан үш орын болды әр орынға э, шамамен қырық ә, адамдай қатыс, үміткер болды қырық адамның біреуін өту өте мүмкін емес еді оның ішінде аманаты да бар биліктің басқа партиялары да бар а мәжіліске өту, мәслихатқа өту қалалық ол жеңілдеу болды себебі ол жерде танымал адамдар жоқ қатысып жатқан ә, э, мен қатысқан 14 төртінші округ бостандық ауданында бір тоғыз адам қатысты оның ішінде халық танитын ешкім жоқ мен енді жаман жақсылық кішкене э, таниды ғой кином бар қоғамдық жұмыстарым бар тағы да басқа дегендей сөйтіп маған аса қиындық тудырған жоқ өту енді халық шулап жатыр ғой халық шу ете қалды танымал адамдар мысалы сіз сияқты Э, ринат заевты таниды халық мақсат толықбай таниды журналистерді мысалы нартай аралбай бәрін таниды солар өтіп кетіп отыр иә енді ол айтып отыр дауысты ұрлап алды дейді олар қалай неме не болмаса билік алдын ала тағайындап қойды дейді оны алдын ала тағайындап қойған дейді өйткені кейінгі мынау халықтың арасынан шыққан ұлтжанды азаматтар да өткізген жоқ қой иә ол қалай болады сонда қайта айтып отырмын ғой заң бұзушылықтар арқылы өткені анық билік өзіне ә, сол мәжіліске мына ә, таза билікке қарсы оппозициялық көзқарастағы саясаткерлерді өткізбеді ә, жаңағы ринат болсын мақсат толықбай болсын олар енді билікке аса қатты қауіп төндіріп сондай бір қатты айтып жүрген азаматтар емес ә, билікке олардан қатты қауіп болған жоқ сондықтан енді оның бәрі саясат шығар олар саясат әрине саясат неғып өткізіп отыр өйткені халықтың арасынан халық жақсы көреді деп өткізіп отыр ма қалай түсінбедік оны олар неге өткізіп отыр мысалы енді әйтеуір өздерінің несін көрсету керек қой мынау демократиясын жаңа қазақстан деп жатыр әділетті қазақстанға бет бұрып жатырмыз деп сондықтан араластыру керек болды осы халық танитын біраз азаматтарды сайлауға Со, сондықтан шығар енді но енді бір сөзбен айтқанда сайлау әділетті өтті ғой сол анық болды иә ол түсінікті нәрсе оны мыжи берсе ол күндіз түні айтуға болады иә енді жақында ғана еркін аға кино түсіріпсіз бақытымды аяла деген біздер ештеңе білмейді деп ойлайсың ба қазақтың бір баласына да қиянат жасауға жол бермейміз ей сенің есің дұрыс па үлкен кісі емес пе болмайды жоғалт көзіңді көрсетпей біздің үйден қарсы алыңдар келіп қалдық науқастың жағдайы өте ауыр тез тез Шүгір, шүгір, жүгір қуат өзің өлесің тоқтат мен сені көп күттім қыз деп алмай жатып құтқару керек ақымақ басым-ай қайдан білейін бұлай боларын тоқта таста қаруыңды полиция кино жайында фильмнің идеясын қайдан келді фильмнің идеясы қайдан келді иә э, жақында тұсаукесерден өткіздік бақтыңды аяла деген киномыздың э, жақында құдай қаласа осы жиырмасынан бастап кинотеатрларға э, берейік деп отырмыз енді фильмнің идеясына келетін болсақ былай ғой менің әр киномды алып қараса белгілі бір мәселені көтерем, соны қоғам талқысына салғым келеді тиісті э, органдарға жеткізгім келеді мысалы э, жетімдерді алайық сол жетімдердің э, проблемасын көтеремін биші қыз немесе әйгерім деген кином бар көз көрмейтін қыз жайлы тағы да басқа киноларым сол қоғамда күрделеніп қалған мәселелерді көтергем ғой ал мына кинода идеясы бұл жерде мен мейірімділікті көтеремін қайырымдылықты көтеремін неге ә, себебі киноның сюжеті басынан басталады құрылыста жұмыс істеп жүрген жастар пікірталас енді күнделікті күнде көріп жүрміз ғой ондайды неге мына қымбатшылық неге кедейшілік жұмыссыздық мына дағдарыстан құтылатын күн бола ма деген сияқты пікірталас әрқайсысы әр нәрсені айтып жатыр біреу айтады коррупцияны жою керек біреу билікті құрту керек біреу ананы істеу керек мынаны істеу керек әркім өзінің ойын айтып жатыр сол жерде бір кісі айтады әл фараби бабамыз айтқан екен мемлекет дамып өркендеу үшін халқы алдымен мейірімділік пен қайырымдылықты бойына сіңіріп өсу керек деген екен міне сонда ана жерде бір жігіт ойлайды бұл қалай халық мейірімді болып ә, мемлекет дамуы мүмкін деп сұрақ сұрағанда ана кісі айтады сен алдымен біреуге э, мейірімділікпен айналысып көр мүмкін сен сонда бұның жауабын табарсың дейді содан ол жігіт ә, ковид кезі бол ковид ауруханаға ә, барып волонтер болып жұмысқа кіреді сол жерде жұмыс істеп жүргенде ерікті ғой енді иә тегін бір күні бір ауыр науқас қызды алып келеді демала алмай жатқан содан жаңағы тыныс алу аппараттарын ә, қойып ә, жаңағы каталка дейміз ғой арбаға салып апара жатқан кезде аппарат істемей қалады сонымен бұл жаңағы санитарлар жан ұшыра жүгіреді ана екінші аппарат тұрған жерге дейін бірақ үлгере алмайды сол кезде қыз өледі сол кезде бала айқайлап тоқтаңдар дейді сон не істейсің деген кезде мен Э, мына қызға э, жасанды тыныс бермесе мына қыз өліп кетеді ана жаққа шейін шыдай алмайды сендер барып басқа аппарат әкелгенше мен бұған жаңағы искусственное дыхание жасаймын дейді де жолдастарының қарсылығына қарамай өзінің өмірін қауіпке тігіп ана қызға жаңағы дем береді ғой сөйтіп аман алып қалады киноның желісі осыдан басталады сөйтіп біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы қызбен бұл жігіт те ауырады бірақ жазылып кетеді біраз уақыт өткеннен кейін екеуі кездейсоқ кездесіп қалады қыз бен жігіт сөйтіп екеуінің арасында махаббат болады ғой пайда а жігіт қызды таниды а қыз білмейді ол сол жігіт құтқарғанын содан әйтеуір жастардың өмірі сол қиын қыстау киноның мақсаты қандай мақсаты мақсаты бір сөзбен айтсақ қайырымдылық пен мейірімділікті адамдардың бір біріне жанашыр қамқор болып жүрсін көмектесіп жүрсін деген идеяны халыққа жеткізу осы кино арқылы себебі бүгінгі таңда қоғам азғындап кетті біз өте қауіпті аймақта тұрмыз бүгінгі жастарымыздың әлеуметтік желіде көріп жүрміз не істеп жүргенін көрсең төбе шашын тік тұрады бірін бірі ұрған өлтірген зорлаған адамның аузы бармайтын айуандықтар бар иә. Осын бәрін көріп біліп отырып біз бір әрекет жасамасақ болмайды үкімет өзімен өзі әйтеуір бізді біреу тиіспесе екен ұстаса екен митингке шықпаса екен деген ғана олардың басында бір ақ нәрсе сол үшін біз халық болып осыған тойтарыс беруіміз керек жоғалып бара жатқан ұлттық құндылықтарымызды қайтаруымыз керек салт дәстүр әдет ғұрыптарымызды жастардың бойына сіңіріп оларды елін жерін шын ниетімен сүйетін патриот жастар тәрбиелеуіміз керек әйтпесе біз мына түрімізбен көп ұзамай ел болудан қаламыз сондықтан да жаңағы кинода сәл болса да әйтеуір сондай жастардың бойына мейірімділік қайырымдылық сияқты қасиеттерді беру ғой мына жапондар айтады мейірімді адамның бойына басқа жақсы қасиеттер жұғысты болады дейді бауырмалдық имандылық адамгершілік деген сияқты сол үшін біз алдымен жаңағы мейірімділік деген мейірімділікті сол адамдардың бойына сіңіруге әрекет етуіміз керек қой сол идеясы осыдан туындады ғой жаңағы иә, айтатын мақсаты да киноның бюджеті қандай ақшаны қайдан таптыңыз <laughs> қарызға сұрап таптым <laughs> иә енді мына кинода мынандай нәрсе бар белгілі бір күнге белгіледім ба киноны сол күні түсіруім керек өл тірі түсіруің керек сол күні неге себебі бір э, э, түсірілімге сол күні кемінде бір 20-30 адам жиналады әртісі бар операторы бар гримері бар ана художнигі бар сценаристі бар 20 шақты адам ал сен сол 20-25 адам жиналып ойбай бүгін ақша болмай қалды үйлеріне қайт деп айта алмайсың себебі сен себебі олар сен үшін уақыттарын бөліп басқа жұмыстарын тастап келді сен олардың сол күніне ақша төлеуге міндеттісің сондықтан да мен ертең түсіреміз деген күні менде бір тиын да болмады <laughs> содан не істерімді білмеймін содан осында бір э, колледждің директоры бар еді жақсыбай қасымбек деген ағамыз сол кісіге звондадым кешке аға маған мың доллар беріңізші не дейді не үшін дейді аға бір кино түсірейін деп жатырмын соған э, керек болып жатыр сен сонда мың доллармен кино түсірмексің ба дейді иә десем е есі дұрыс адам мың доллармен кино түсіре ма дейді мен айтамын аға менің есім дұрыс емес мен ақымақпын сол үшін түсіре маған беріңізші деймін ғой содан ол кісі жарайды кел деді сол мың долларын алып бастадым ғой киноны сол ол киномыз ертесіне бітіп қалды ертесіне артистердің бәрін жиналмайды е біреу маған мың доллар тауып беріңдерші мынаны енді түсіру керек киноны маған бір жақтан беру керек еді алла тағала че то білмеймін кешіктіріп жатыр деймін ғой соның ішінде сәрсен деген бір актер бар еді сол мың доллар тауып берді үшінші күні тағы біреуден алдым үш күннен кейін менде ана график мынандай үш күн түсіремін де үш күн демаламын келесі үш күнге дайындаламын солай солай сөйтіп енді үш күн демалыс ақша іздеумен айналысып жатырмын ғой тап табылмайды соны ә, маған шымкенттік ә, қоғам белсендісі нұржан мұхамбетов келеді жанында ақсақал бар асқарбек деген ағамыз сонымен не істеп жатрсың дейді мен айтамын кино түсіріп жатырмын қандай кино осындай осындай айтып бердім киноны жаңағы иә басынан аяғына сөйтсем ана жылады Э, нұржан жаңағы өзі көңілі бостау жігіт екен жүрегі жұмсақтау ма сонымен мен де ойнайыншы дейді мен айттым сендер бәрін ойнақшысыңдар кинода а киноны түсіру керек менде ақша жоқ біреуің көмектескілерің келмейді деймін ғой жаңағы сөйтсем қандай көмек ақша дедім маған ақша керек мына киноға содан жаңағы асқарбек ағамыз айтты мен бір інішегім бар еді мен сонымен сөйлесіп көрейін қазір деді сөйтті де звондады осындай осындай кел осы жерге осында еркін рақышевтың несінде отырмыз офисында сол келді сол әмір мәуленов деген кәсіпкер жігіт шымкенттік жігіт осында алматыға көшіп келген екен сол келді де сонымен сөйлесіп жаңағы менің идеям ұнады оған оған ұнаған себебі ол жігіт ковид кезінде көп адамдарға көмек тиген етін ана түрлі ана аппараттар дәрі дәрмектерін сатып әперіп бұл тақырып оған жақын болды содан идея оның көңіліне шығып сол жігіт финансировать етті киноны отыз мың долларға шығардық қой <laughs> сонымен сондай болды <laughs> енді киноға актерларды қайдан таптыңыз ой бұл енді актерларды қалай тапқаны туралы э, жеке интервью беруге де болады <laughs> э, э, досым бар сол екеуміз кешке иә он болып қалған сағат сол бір кафеге тамақ кірдік сол алдында осы киноны екеміз біраз пікір алмасқанбыз соын бір официант жігіт жүр досым маған айтады мынау жігіт келеді ғой актердің рөліне мен айтамын жоқ бұл бойы түрі ол бір ғана качество жаңағы иә қасиет басқа қабілеттері де керек ол менің басты рөлім рөлді ойнайтын жігіт ол шығыс жекпе жегін жақсы меңгеру керек себебі ішінде төбелестері бар одан кейін оның актерлік шеберлігі болу керек осы үш қасиет болса ғана ол басты рөлге үміткер болады әлі ойнамайды деймін ғой а бұда біреу ғана жаңағы бойы бар дегендей соны тамақты әкеліп содан сұраймын ғой қандай спортпен айналыстың сөйтсем анау шығыс жекпе жегінің шебері екен жаңағы боксы карате бәрін а жақсы кетті тағы бір айналып келгенде айттым сен осы кино анау мынауға түскенің бар ма десем сен бес алты киноға түсіпті мынау ә, екінші пландағы рөлдерге ә, эпизодтық рөлдерге иә сонымен мен айттым онда сенің басты рөлге ойнауға мүмкіншілігім бар сен осындай осындай телефон хабарлас деп хабарласып сол жігітіміз жаңағы даяшыдан енді жұлдыз болып кетейін деп жатыр құдай қаласа <laughs> иә елдер э, киноны жақсы қабылдады тұсаукесерін өткіздік э, иә жақсы жылап отырып көрді ғой халық э, одан кейін ана басты кейіпкер қызымызды мен ойлаймын оны құдай маған жіберді деп мен ол қыздың өзіне де айтамын себебі басты кейіпкер қыздың қызға деген талап жоғары болған менде ол қыз актерлік шеберлігі өте жоғары болғаннан бөлек ол балерина болу керек болған енді өзі балерина өзі актерлық шеберлік өзі әдемі қызды табу өте қиын ғой мен басында сол ойладым да балерина кейін іздеген жоқпын балеринаны себебі ол табу мүмкін емес деп ойладым да бұл үш қасиетті бір қыздың бойынан табу содан ә, кино бастап кеттік қыз жоқ алдында үш қызды бекіткем үшеуі де түрлі себептермен ә, ойнамады біреуі жаңағы шымкенттен келіпті жігіт екеуі сонымен отыр жаңағы сценарийді сұрап жатыр не жайлы анау мынау айтып жатырмын содан анау жерге келгенде ә, қызға жаңағы жасанды тыныс беру керек қой искусственный берет деген кезде жігіт э, көзі бүйтіп шатынап кетті <laughs> сөйтсе ана қыз айтады жоқ ештеңе кетпейді деп қойып <laughs> жаңағы сөйтсе ана жігіт айтады мен саған көрсетемін ештеңе кетпейді жүрші жүрші деді де алып шығып кетті содан жоғалып кетті <laughs> иә кейін тағы бір екі қыз э, сөйтіп э, түрлі жағдайларға байланысты ойнамады бірақ мен оған ренжіген жоқпын себебі мен былайша айтқанда спокойно болдым да себебі маған жіберу керек алла тағала бір жақтан сол қызды деп өзім ішімнен сондай сезім болды содан киноны бастап кеттік түсіріп жатырмыз бір апта өтті қыз жоқ ана больницада түсетін эпизод тұр ғой басқа қыздарды жатқызып қоямыз деп түсіре береміз жаңағы <laughs> қыз жоқ <laughs> сол бір аптадан кейін таптық қой осы қызымызды жүргенте өнер академиясында оқиды зарина каташева деген қыз өте талантты қыз и балерина өзі көрдің ба мен басында сол балерина болсын деп армандаған едім неге балерина болғанды себебі мына киноны біз шетелдіктерге көрсетсек па деп ойлаймыз шетелдіктер көргенде мына қазақтар тек мал бағып жаңағы ысқырып <laughs> киіз ғана тұрмайды бұлар еще э, балерина бар бұлар ну балетпен де айналысады деген пікір қалыптастыру ғой сол қызымыз керемет алып шықты киноны сондай енді киноны түсірер кезде әртүрлі қиындықтар болған шығар қандай қиындықтар болды мысалы кедергілер болды ма енді <laughs> оны айтса таңертеңнен кешке шейін айтуға болады енді біз енді алты ай түсірдік қой алты айда вот қазір де міне біз киноны шығардық енді он күннен кейін ә, неге береміз деп отырмыз кинотеатрға а біздің киноны жарнамалайтын қаржымыз жоқ а кейбіреулер жақында ғана ана зеро деген э, кино шығарды ғой бағлан абдраимов соны жігіттер айтады сондағы режиссер жігіттер ә, жарнамаға 20 миллион теңге кетіпті мен айтамын менің ә, <laughs> кинома сендердің жарнамаға кеткен ақшаның жартысы кетіпті ғой деп та <laughs> сол айтпақшы жақсы сапалы кәсіби жарнама беруге бізде қаражат жоқ сонымен әйтеуір көреміз енді бұйырғаны болар сондай қиындықтар енді негізінен ақшадан болады қай жерде түсірдіңіз киноны осы алматыда түсірдік қой алматының айналасында ауруханаларда басқа да иә иә басқа да жерде де күзде бастағанбыз енді міне көктемде бітіріп отырмыз неше сонда неше ай түсірдіңіз бір жыл ма жоқ бір жыл емес біз октябрьде қазанның басында бастағанбыз сол алты айға созылды ғой енді түсіру бар арасында өзіміздің қоғамдық жұмыстар да болды мына сайлау болды бір ай бір ай тек сайлау оның алды артында бір, бір екі апта сол бір жарым айдай тек сайлаудың жұмысымен жүрдік күндіз түні бәріміз жүгіріп жалпы осындай кино түсірдік киноңызды кинотеатрларға ұсынып жатырсыз ба айттым ғой жаңа осы жиырмасынан бастап э, кинотеатрларда көрсетеді құдай қаласа көп кинотеатрға көрсетуге де біздің де мүмкіншілігіміз жоқ оның да өзінің бір талаптары бар жана қиындық дегеннен туып жатыр енді бар базар енді көреміз көрсетеміз енді кинотеатр одан кейін телеарналар арқылы көрсетеміз э, одан кейін ютубқа шығады ғой халыққа жеткіземіз халық көреді киномызды иә. партия не болады аға партия жөнінде партияңызды тіркемейсіз ба бастап кеттіңіз балташ ағайдың бір кезінде бастап кеттіңіздер ғой құдай қаласа тіркейміз партияны өздерің білесіңдер бүгінге дейін ешқандай оппозиционный бағыттағы партиялар тіркемеді бірақ біз бұл партияны тіркетеміз тіркетеміз неге неге мен олай сенімді айтамын иә неге себебі бүгінге дейін біздің партиямызды партиямыз жайлы ашайық деп жүргенімізді көп болса бір нөл бір пайыз ғана халық білетін шығар бірақ айналасы осы үш төрт айда біздің партия жайлы бірнеше миллион адам білетін болады олар қайдан біледі неге біледі себебі менің бақытыңды аяла деген жаңағы айтқан киномның бас кейіпкері ел мен жер партиясының белсендісі болады кинода қазір елдер жылап отырып ә, киноны көріп отырып ел мен жер партиясы туралы білетін болады соның жаңағы белсенділері жайлы айтылады кинода ә, балташ тұрсынбаев ағамыз жайлы да кинода бірнеше жерінде айтылады фильм негізінен ә, балташ тұрсынбаев ағамызға арналады сондай сөздер болады ішінде себебі осы партияның негізін қалаған ағамыз сол ағамыздың рухына арналады кино сол сияқты құдай ә, сол айтпақшы құдай қаласа біз ә, осы биыл партияны тіркеуге ұсынып көреміз әрине олар өздерінің бұрынғы әдеттеріне басады ойбай сендер бір бір мың не әкеліпсіңдер екі мың әкеліпсіңдер мен айтамын сендер давайте ондай баланың әңгімесін қойыңдар қанша керек сендерге жүз мың керек па қазір мен ысқырамын жүз мың адам келеді <laughs> қазақстан бойынша потому что бәрі біледі ғой ел мен жердің партиясын кинодан біліп алады ғой сол сияқты құдай қаласа тіркетеміз бұлар тек біздің билік тек күш, күштімен ғана санасады а былай ойларына келгенін істейді көреміз көреміз халыққа қарсы қандай әрекет жасар екен <laughs> сондай енді мәслихат депутаты болдыңыз иә не істейсіз енді халыққа қандай жұмыс істейсіз халықтың ә, жаңағы мұң мұқтажын жеткізесіз ба билікке енді былай мына барлық кандидаттар э, депутаттыққа өздерінің э, жаңағы бағдарламалар бойынша үйіп төгіп түрлі уәдені береді ананы істеймін мынаны істеймін тек қана мені сайлаңдаршы а мен ешқандай уәде берген жоқпын мен бір ақ нәрсе айттым өзім сайлаушыларыма мен егер депутат болып сайлансам сіздердің талап тілектеріңізді проблемаларыңызды мәселелеріңізді билікке жеткізіп соның орындалуына ықпал ететін боламын дедім осы э, менің осыған мен сіздерге уәде бере аламын себебі мен бұны орындауға шамам келеді деп айттым шынында да мен бұны орындауға шамам келеді мен кез келген ә, сайлаушының тұрғынның проблемасын билікке жеткізуге жеткізе аламын и соның орындалуына қолымнан келгенше көмектесе аламын менің негізгі мақсатым осы болады әрине мына мәслихат депутаттарының жұмыстары бар өздерінің бұлар э, бюджетті қадағалайды екен қандай проекттерге ақша бөліну керек қайсысына бөлінбеу керек қанша бөліну керек деген сияқты мен енді бұл жерде комиссия бар мәдениет спорт дін э, э, жаңағы қоғамдық келісім дейді жаңағы саясатқа қатысты және спорт осындай бір төрт бес саланың э, қамтимын бірақ бұл мен тек қана осы салалармен айналысады деген сөз емес мен барлық кез келген саламен айналыса беремін кез келген адамның қазір жақсы идеясы болса соған ә, мысалы ақша алып беруге э, мен көмектесе аламын мысалы кеше ғана біз бостандық ауданының әкімімен ә, тұрғындар кездесті жаңа бір тұрғын айтады біздің дворда машина қоятын жер жоқ сол маған стоянка тауып беріңіз анау айтады қайдан табамын дейді әкім сол қайдан табамыз оны стоянканы автотұрақты сол автотұрақ Э, туралы табу э, жасау это э, ашу жайлы идея болса пожалуйста акиматтан талап етеміз үкіметтен талап етеміз мысалы батыста ә, бізден де қиын болған ә, жаңағы пробкілер басқалар солардың бәрін автотұрақты қалай шешті жердің астынан істеді ә, жоғарыдан істеді сөйтіп шешті сол солардың тәжірибесін бізге де әкелейік сонда мықты азаматтар болса айтсын міне мынандай мынандай мынандай идеяларым бар деп біз ә, көмектесеміз сол идеяларға өкімет тарапынан ақша бөлдіруге э, осындай осындай болады мәслихаттың жұмыстары иә жұмыссыздық үлкен проблема э, осы алматының өзінде білмеймін қанша пайыз енді бір 10-15 пайыз жұмыссыз жүрген жастар шығар иә. осы жұмыссыздықпен қалай күресудің жолдары жайлы идеялар болса келіңіздер айтыңыздар бірге барамыз әкімге шейін барамыз міне мынандай идеям бар бір жүз адам жұмыспен қамтимын десең көрейік соған ақша бөлдірейік вот сондай екен бұл мәслихаттың жұмысы бұрын енді депутаттарды білмеймін енді қалай а мен қазір бұл жерде табанды талап етем иә оған шамам келеді менің <laughs> солай мәслихат депутатының жұмысы жақсы онда жақсы рахмет жұмысыңызға сәттілік тілейміз аман болыңыз мойымаңыз халықпен бірге болыңыз әрине тек қана халықпен бірге болу әрине енді халықпен бірге болмаған енді кіммен боламын мен халықпен бірге боламыз да халықтың талап тілегін жеткізіп соның орындалуына ықпал етеміз қолдан келгенше көмектесеміз халыққа болды жақсы онда сау болыңыз <laughs>